من تحت أنقاض بابا عمر لمع نجمه ومن ساحات الحي المنكوب بات اسمه رمزا للانتفاضة ترفعه أصوات الحرية في سوريا لا تقنطي يا حمص من مكث الدجا فمن الظلام ليولدن نهار الناشط السياسي خالد أبو صلاح شاب حمصي في الخامسة والعشرين من عمره شهداء في منطقة بابا عمر لا نستطيع إخلاءهم في بداية الثورة انتقل من مقاعد مدرجات جامعة حمص طالبا في الأدب العربي إلى شوارع المدينة مراسلا للثورة يكسر حاجز التعتيم الإعلامي الذي فرضه النظام على الثورة السورية منذ انطلاق شرارتها الأولى لن نغادر حمص يا بشار فلتعلم أن باقون متجولا تحت القصف ينقل أبو صلاح الصورة الحية عن حقيقة ما يجري في حمص عاصمة الثورة متحديا رصاص النظام وصواريخه فتراه تارة مراسلا ميدانيا ومشاركا محركا للانتفاضة وتارة أخرى مسعفا لجرح القصف ومواسيا لضحاياها كما كان للمراسل المراقبين العرب والدوليين في حمص مرافقا ودليلا يا بشار لا تفكر راح نستسلم والله لو قتلتنا كلياتنا ما راح نستسلم في السادس من فبراير الماضي أصيب أبو صلاح بشظايا قذيفة سقطت على باب عمرو وقبلها بأيام قتل شقيقه بقصف آخر استهدف الحي إلا أن ذلك لم يردعه عن العودة إلى ميادين المواجهة بعزيمة أكبر ما سمعت الناس تنادي وبعالي الصوت وتصرخ لك ما حبك ما حبك ارحل ولي أنت وحزبك عفوك هذا ما عاد ينفع عفوك هذا ما عاد ينفع الحرية نجم يلمع الحرية شمس تسطع اسمع مني أنا أقول لك اسمع مني انا علمك عفوك هذا ما عاد ينفع وبصدري اقابل مدفع سهاب بن زاموش العربيه